Idag har vi samlats med alla deltagarna här efter att projekten har avslutats. Så nu har de fått bara en tillblick och fått prata om vad de har lärt sig och vad som har hänt och sånt. Mellan 250 och 350 miljoner barn är i krig. Är liksom påverkade av krig på ett eller annat sätt. Och då är det bra att det finns unga personer som kan föra deras talan. Ni som varit med har gjort ett enormt arbete med att ta fram rekommendationer som ni har lämnat över till utrikesminister. Så era röster har verkligen tagits tillvara på det ni har sagt. Ni verkligen har kommit hela vägen till New York, till eh, FN-säkerhetsrådet. Vi fick ett svar från eh, Margot Wallström. Hon berättade för oss vad som hade hänt med våra rekommendationer och att de tog sig hela vägen till New York till eh, FNs säkerhetsråd och att eh, Stefan Löfven hade eh, visat dem i säkerhetsrådet och att de hade diskuterat om dem. Och de, hon berättade för oss att det var 98 länder som hade stått bakom våra förslag. Nu hoppas vi alla att ehm, de som jobbar med den här frågan Eh, att världens länder, speciellt de i krig, eh, följer den här nya resolutionen, ser till att eh, barns rättigheter respekteras och att deras röster hörs. Svaret vi fick var väldigt positivt. Jag tycker det var väldigt, liksom, man blev väldigt glad för att vi har gjort skillnad. Att få höra om att Stefan Löfven eh, tog fram våra deklarationer och visade upp det i New York eh, så var det väldigt eh, bra och man känner sig stolt och eh, det är bra faktiskt. jag tror det är viktigt eh, att vi engagerar oss för att liksom, vi kan. För att det är så här, vi har ganska mycket resurser så för att kunna hjälpa till. Och då är det liksom viktigt att vi gör det och så. Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har lärt mig uppskatta det jag har och jag har lärt mig mycket om UD och FN och säkerhetsrådet. Jag tycker det är viktigt eftersom att eh, det skulle kunna vara vi som är i den situationen de är i och vi skulle vilja att folk från andra länder hjälper, hjälper oss så som, så som de vill att man ska hjälpa dem och, och eh, det är bra att eh, hjälpa andra länder som är i nöd och andra baser av oss som inte har det vi har just nu.